Nie wygłupiaj się! Czego ty do cholery chcesz? Pamiętaj, musisz pracować! Hej, najwyższy czas, żeby kopać tyłki wszystkim, rozumiesz wszystkim! Jestem mistrzem walki! Broń Boże nasze wojsko! Jadam takich kretynów na obiad! Lepiej byście mnie wszyscy posłuchali. Chłopaki, wy uratujecie ten kraj. Śmierdzi jak kubańskie cygaro. Popatrzcie na mnie, chłopaki. Z łatwością zwalczę tysiące wrogów. Hej, facet, starczy już. Położyć się. Ognia. Patrzcie, gdzie idziecie, idioci.